Hey everybody this is Brajesh और आप देख रहे हैं सी ए बी एन फॉर्वेंट्री इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि सेक्शन 206 ए बी में टीडीएस का रेट क्या होगा अगर आप इस प्रोविजन को कंप्लाई नहीं करते हैं तो क्या पेनल्टी होगी आपके द्वारा फेस की जा रही प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज का क्या सॉल्यूशन होगा आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किस किस का आपको हायर टीडीएस डिडक्ट करना है due to applicability of section 206 A B और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इस सेक्शन के बारे में प्रोवाइड की गई फंक्शनैलिटी के बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा इन सब के बारे में अंडर सेक्शन 206 से भी इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहें और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है अब आप पूछेंगे कि वो हायर टीडीएस कितना होगा तो घबराइए नहीं दोस्तों वो भी मैं आपसे अभी शेयर करता हूं तो जो आपको टीडीएस करना पड़ेगा वो होगा higher of these rates number one twice the rate prescribed in the relevant provision of the act for example अगर कॉन्ट्रेक्टर के केस में रेट प्रोवाइड था in the act two percent तो उस केस में इसका डबल यानी फोर परसेंट टीडीएस काटना पड़ेगा आपको number two twice the rate in force for example contractor के केस में अगर पर्सन जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं वो इंडिविजुअल या एच है तो उस पर 1% परसेंट टी आपको काटना पड़ता है तो ये रेट इनफोर्स हो गया और अकॉर्डिंगली आपको इस केस में 2% परसेंट टी काटना पड़ेगा number three at the rate of 5% percent अब क्योंकि इस एग्जाम्पल में हाईएस्ट रेट 5% है तो इस कॉन्ट्रेक्टर के केस में आपको 5% परसेंट टीडीएस काटना पड़ेगा तो दोस्तों कॉन्ट्रेक्टर के केस में जहां पर कि कॉन्ट्रेक्टर बहुत कम मार्जिन पर काम करता है एक या दो परसेंट पर अगर उसका फाइव परसेंट टैक्स डिडक्ट कर दिया गया तो कॉन्ट्रेक्टर अपना बिजनेस कैसे चलाएगा उसकी सारी वर्किंग कैपिटल तो टीडीएस में ही चली जाएगी उसका तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा और इसलिए उसके ऊपर यह कंपल्शन होगा कि वो अपने हर साल के इनकम टैक्स रिटर्न समय से फाइल करे वैसे भी कॉन्ट्रैक्टर तो आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता रहता है कि सर मेरा टीडीएस नहीं काटिए अब आप पूछेंगे कि सर क्या प्रोफेशनल के केस में भी मैं 5 परसेंट टैक्स रिडक्ट करूंगा अंडर सेक्शन 206 ए भी नहीं नहीं दोस्तों क्योंकि प्रोफेशनल के केस में under section 194 J normal rate of tax is 10 percent तो इस केस में आपको 20 परसेंट टैक्स काटना पड़ेगा इसी तरह से कमीशन या ब्रोकरेज के केस में क्योंकि नॉर्मल टीडीएस रेट 5 परसेंट है अंडर सेक्शन 194 एच तो इस केस में आपको 10 परसेंट टीडीएस काटना पड़ेगा दोस्तों same provisions on the lines of 206 AB for TDS लाया गया है TCS के लिए यानी के टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के केस में भी अंडर सेक्शन 206 CCA यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है अगर पर्सन ने आपको अपना पैन नंबर नहीं प्रोवाइड किया है तो उस केस में आपको उसका टीडीएस काटना है at the rate of 20 percent irrespective of all these sections और दीज प्रोविजंस अब आप पूछोगे सर अगर मैं 206 ए बी या 206 सी ए के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करता हूं तो उससे मेरे ऊपर क्या penal provisions income tax department लगाएगा तो in the case of TDS और TCS provisions the primary responsibility is on the tax deductor और tax collector To comply with the TDS or TCS provisions. Otherwise, he will be treated as SSE in default and he will be liable in the form of disallowance of expenses in question as well as the interest on the late payment and penalties also. तो दोस्तों section 206 hundred six AB and two hundred six से होने वाली वेरियस प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को मिटिगेट करने या कम करने के पर्पज से सीबीडीटी ने एक सर्कुलर इश्यू किया है on twenty first June twenty twenty one vide circular number eleven bar twenty twenty one which provide various solution for this section which I am going to share with you now इन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज के सोल्यूशन को आप बहुत ध्यान से सुनिए जिससे कि आपको इस सेक्शन के प्रोविजंस क्लियर हो जाएंगे आपके मन में आने वाले वेरियस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको यहां पर मिलेंगे it prescribes that a list of specified person is provided as on the start of financial year 21-22 taking previous year 18-19 and 19-20 as the two relevant previous years तो सबसे पहले ये बताया गया है कि एक स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट बनाई गई है in the start of financial year 21-22 और ये लिस्ट फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड 1920 को कंसीडर करते हुए बनाई गई है this list contains the name of tax payers who did not file their return of income for both assessment years that is 1920 and 2021 and have aggregate of TDS and TCS of rupees fifty thousand और more in each of these two assessment years तो लिस्ट में उन लोगों के नाम हैं उन टैक्स पेयर्स के नाम हैं जिन्होंने असेसमेंट ईयर 1920 एंड 2021 के अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्स नहीं किए हैं और जिनका aggregate TDS and TCS for each of these two years rupees fifty thousand और more it also specifies that no new name are added in the list of specified persons during financial year 21-22. अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 की स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट बनाई गई है वो फाइनल है और उसमें कोई भी नया नाम उसमें नहीं जोड़ा जाएगा ड्यूरिंग द ईयर इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे जो भी लोग एज ए स्पेसिफाइड पर्सन इस लिस्ट में आ गए और कोई नया नाम ड्यूरिंग द ईयर उसमें नहीं जोड़ा जाएगा मीन्स आपको साल में सिर्फ एक बार ही इस लिस्ट को चेक करना है तो साल के शुरू में एक बार यह लिस्ट चेक करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से आपके वेंडर्स या पार्टीज़ इस स्पेसिफाइड लिस्ट में हैं और जिनका आपको हायर टीडीएस या टीसीएस काटना या कलेक्ट करना है एज पर सेक्शन 206 एबी और 206 सीसीए और फिर वो वेंडर्स या पार्टीज पूरे साल स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में रहेंगे कोई नया स्पेसिफाइड पर्सन इस लिस्ट में ऐड नहीं होगा This is a taxpayer friendly measure to reduce the burden on tax deductor and collector of checking pens of non-specified persons more than once during the financial year. to ye income tax department ki or se ssc's ke liye ek taxpayer friendly measure hai jisse ki tax deductor और टैक्स कलेक्टर का जो बर्डन है बार बार checking the PAN of non specified person during the year वो रिड्यूस हो जाएगा if any specified person files a valid return of income for assessment year 1920 और 2021 during financial year 2122 then his name would be removed from the list of specified persons. This would be done on the date of filing of the valid return of income during the financial year 21-22. अब अगर ये specified person अपना return of income for assessment year 1920 या 2021 का फाइल कर देता है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 तो उसका नाम स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट में से रिमूव कर दिया जाएगा if any specified person files a valid return of income for assessment year 21-22, his name would be remove from the list of specified person this will be done on the due date of filing of return of income for assessment year twenty two और the date of actual filing of valid return, whichever is later. If the aggregate of TDS and TCS in the case of a specified person in the previous year 2021 is less than rupees 50,000 then his name would be removed from the list of specified persons. This would be done on the first due date under section 139.1 falling in the financial year 21-22 for 21-22. This due date of 31st July 21 has been extended to 30th September 2021. Belated and revised TCS and TDS returns of the relevant financial years filed during the financial year 21-22 would also be considered for removing persons from the list of specified persons on a regular basis. agar specified person apna income tax return file kar deta hai for assessment year 21-22 pertaining to financial year 2021 तो उसका नाम स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट में से हटा दिया जाएगा इसी तरह से अगर किसी पर्सन का एग्रीगेट यानी total TDS and TCS financial year 2021 में रुपीज फिफ्टी थाउजेंड से कम का हो जाता है तो भी उसका नाम स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट में से हटा दिया जाएगा अब अगर किसी पर्सन ने अपना पिछले दो साल का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है और उसका टीडीएस एंड टीसीएस मिलाकर रुपीज फिफ्टी थाउजेंड उन दोनों सालों में अलग अलग होता है तो यह सेक्शन 206 ए भी एप्लीकेबल हो जाएगा और उस केस में आपको उसका हायर टीडीएस काटना पड़ेगा अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इस सेक्शन के बारे में प्रोवाइड की गई फंक्शनैलिटी के बारे में मैं आपसे अगले वीडियो में शेयर करूंगा मुझे उम्मीद है कि दोनों ही newly introduce sections 206 B and 206 CCA के बारे में आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे थे उन सबके सॉल्यूशंस मैंने आपको दे दिए हैं अगर फिर भी आपके कुछ और क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए हैं या आपके मन में आ रहे हैं तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए मैं उनका भी सॉल्यूशन आपको दे दूंगा तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो मुझे लाइक का सिग्नल जरूर दीजिएगा आपको लगता है यह इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए इसी तरह के वेरियस कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को मैं सिंप्लीफाई करता हूं अपने YouTube channel C A B N फोवेंट्री पर तो अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स आपके पास आ सकें और हम और आप मिल सकें एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में तब तक अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छी तरह से ख्याल रखिए बाय